una poeta mexicana que ya no está entre nosotros, me contó que cuando estaba casada su esposo le tenía prohibido escribir. Ella era castigada cuando él descubría algún verso. Entonces ella enterraba esos poemas en el jardín, bajo los árboles. Pero en algún momento esos poemas gritaron desde dentro de la tierra. El grito fue poderoso y ella no pudo dejarlos en silencio. Desenterró sus poemas, se divorció, revelándose como una extraordinaria poeta. Y su voz abrió camino a otras que venimos después. Soy Sofía Rodríguez. Hoy, junto al río Mississippi y para el Festival de Poesía Grito de Mujer, quiero leerte un poema que surgió también como un grito hacia todo lo que persiste en someter y violentar lo femenino. Los ríos son muy buenos para llevar gritos escritos en forma de poemas. Agua vencida. ¿Por qué las llaves no podrán abrir este silencio? Tallos de bronce, espacio herido, lugares mujer huyendo eternamente del rastro de su conciencia y pies había en un aire en exceso respirado. Eran lugares hombre, cinco partes en el viento, creciendo más allá de su frontera, en la violencia del signo con que fueron bautizados. Venían en tiniebla, como abismo, corredores que abren surcos en la carne, hombres sin nombre, desprendiendo derrumbes, como dolor, como grito, como máquina de cenizas. Cuando su olor cae a la tierra, se abisma un nuevo desierto, un residuo polvoriento que gotea la renuncia última de una niña rebosada, estallada en tan estrecho espacio mientras sus ojos tenían relámpagos o sucesiones de dientes, tentáculos, garras, vísceras, formas torturadas que volvían o escapaban. Un árbol sosteniéndola y lo que fue. Es otro día para morir y todo deja de ser por encima del desierto, con ojos invisibles, protegidos por el falo omnipresente. Su rostro alargado, sangrientas armas como actos o construcciones o costumbres de hombre. Habrán las manos que escriben, manos que tiemblen contigo. Contamos las voces desde el silencio invencible que nos llega Contamos recipientes de cuerpos vacíos detrás de la furia, crujidos de huesos rojos lanzados al viento, midiendo el tiempo en nuevos silencios, en el solo llanto, mientras nuevas ramas crecen a la memoria derrotada.